<laughs> ese usomana gute mbwira eh? ese usomana gute mbwira usomana gute wowe usomana gute shere wawe umusoma ute umugabo wawe umusoma gute te wa mugabo usoma gute shere wawe umugore wawe umusoma gute mbwira eh? ikindi kintu kidashimisha umuntu muri gusomana kuba mwajya gusomana ukagenda nta santima ntaki ni ukugenda nyine kugira ngo umwe muri mwebwe hari igihe yishima undi ntiyishime muraho neza ndabasuhuje ndabasuhuje cyane aho uherereye aho ariho hose mu bihugu bigiye bitandukanye ndabasuhuje mwese abari mu rwanda namwe ndabasuhuje ndabakunda kandi cyane ni ibintu mpora mbabwira bakunzi rero ba yoro tivi ndabasuhuje nonye nagarutse rero nanone noneho mbazaniye <laughs> mbazaniye agashya umva nta hantu wigeze ubyumva mu matwi yawe umva mbese ni rya jambo rivuga ngo ngo biremwe nonaha biremwe nonaha <laughs> biremwe nonaha rero ntabyo wigeze wumva umva niba hari n'ahantu wigeze unabyumva wumve ko ubyumvishe noneho bushyashya bushyashya ni ubwa mbere bino bintu ugiye kubyumva <laughs> ese usomana gute eh? mbwira ese usomana gute mbwira usomana gute wowe usomana gute <laughs> uyu munsi noneho murankunda muri ubu nkunda noneho kurenza uko mwankundaga <laughs> yego usomana gute hm? ese wowe na sheri wawe mwaba muzi gusomana neza hm. ese ntiwaba umusoma e, akumva akumva ntabwo bimeze neza kandi niba hariho ikintu cyiza kurenza ibindi yewe ni ugusomana umva sheri wawe umusoma ute umugabo wawe umusoma gute ese wa mugabo usoma gute sheri wawe umugore wawe umusoma gute eh? mbwira waba umusoma akumva ah, ni byiza kumva biraryoshye eh? ese waba wicarana nawe akumva nta wundi muntu bakicarana ese mwamwicarana agahita yumva ashatse ibintu kubera ko nyine ari wowe muri kumwe <laughs> dore rero ngiye kubabwira ibintu nka bingahe bituma umuntu mushobora kuba muri kumwe akumva nta wundi muntu bakagombye kuba bicaranye usibye wowe hari uburyo usomamo umuntu agahita yumva agahita yumva isi yose yayikwihera yose isi apana igihugu runaka isi yose akumva yakubwira ati mva ndakugabiye yewe yesu we uva dore uburyo bwiza wakagombye gukoresha ariko reka mbanze mbabwire uburyo bubi abantu bajya basomanamo bakitiranya ibintu hari ukuntu usoma umuntu wamwegera ukegera sheri wawe ukamusoma noneho mu kumusoma wowe ukagenda ukamuhereza ururimi hm? rwose ukarugenda rwose rwose ukarumuhereza rwose rugashirira mu kanwa rwose rwose oya ntabwo icyo kintu ari cyiza ntabwo gusomana ntabwo wasomana gutyo ngo umuntu azishime hari ikindi cya kabiri hari ukuntu usoma mama muri gusomana noneho mwatangira gusomana wenda ukaba kugira ibintu by'ibicanshwe by'ibicanshwe mu byinshi mu kanwa wamusoma byose bikaba byuzuye mu kanwa ke kandi biriya bintu nabyo ntabwo ari byiza ntabwo bimushimisha habe na gato ntabwo biriya bintu biba ari byiza rero ugasanga niba bya bicanshwe bigiye mu kanwa ke ntabwo ari bubimire oya arahita abicira ahita ajya gucira hmm? ntabwo ari byiza rero kuba wajya gusoma n'umuntu ukamwuzuza ibicanshwe mu kanwa ikindi cya gatatu kuba wajya gusoma wasomana n'umuntu ukagenda ukamuhereza ururimi noneho kuriya kiriya cya mbere yavuze cyo kurushyiramo rwose noneho urushyizemo mu kanwa ke utangiye kuruzunguza rubura baranse ukarushyira hirya ukarushyira hirya ugasanga ntabwo ruri ahantu hamwe wa wundi muri gusomana ntabwo bimushimisha mva ashobora no kubikwereka ko byamushimishije ariko ntago bimushimisha ikindi kintu kidashimisha umuntu muri gusomana kuba mwajya gusomana ukagenda nta santima ntaki ni ukugenda nyine kugira ngo umwe muri mwebwe hari igihe yishima undi ntiyishime kandi gusomana ni ukuri ntago ari ukugenda ntago ari ukuza ngo ugere ku muntu uhite umusoma ku ngufu ntabwo ari byiza wowe ni umusoma ku ngufu ushobora kunezerwa wowe umwe ashobora kunezerwa undi ntanezererwe bitewe n'uburyo muhuyemo cyangwa se n'uburyo utangiye kumuhamo kisi hmm? ya ikindi kintu rero nacyo cyiza ya kibi gishobora kuba cyatuma umuntu muri gusomana yumva yumva bimujenya ari jene byatari kuba ufite impumuro mbi mu kanwa impumuro mbi mu kanwa hmm. ukunda kugira impumuro mbi mu kanwa ibyo nabyo bituma wa muntu musomana atishima atanezerwa n'ihandi ushaka kujya kumusoma akigizayo umunwa ukabona akigizaho n'amazuru ye ukabona nyine biramubangamiye se ko impamvu nawe jya uhita hari ukuntu uhita ubikora nyine ugahita wumva ufite impumuro mbi mu kanwa ibyo nabyo bijena umuntu muba murigiye gusomana ikindi kintu nacyo gishobora kuba cyajena ariko n'ubundi kijya kumera nk'icyo kuba nyine muri mu buriri ubwo navuze kuba ufite impumuro mu kanwa mu buzima busanzwe nyine waba uryamye se waba utaryamye hari undi muntu ugira impumuro mbi mu kanwa eh, mu gihe muryamye niba uzi neza ko ugiye kuryama uzi neza ko uze gusomana na sheri wawe wowe n'ujya ujya kuryama ikintu uzajya ujya ukora ujya ubanza wiborose ukora isuku mu kanwa numara gukora isuku mu kanwa wowe ugende ufate akadimu ukarye ubundi simba arangiye umuti mwiza wifatira akadimu nyine ukirire wigendere ujye kuryama noneho nusomana na sheri wawe azumva bimeze neza ah, icyo kintu kiba cyiza iyo ugiye kuryama udafite impumuro mbi mu kanwa ikindi kintu ushobora gukora mu gitondo hari umuntu ukanguka iyo muryamye mugakanguka hari igihe muhita mwumva mukeneye kuba mwasomana bitewe na ya gahunda mugiye kwinjiramo rero iyo bugiye mu gitondo jya ubanza wisuzume wumve ko udafite impumuro mbi mu kanwa nusanga ufite impumuro mbi mu kanwa uzasabe gata gahushya uwo muri kumwe ubanza ugende witunganye woge mu kanwa neza umere neza nurangiza uze utangire usomane n'ukonda twagiye rero noneho ngeye kubabwira ibintu byiza ikintu cyiza ushobora gukora kugira ngo ushimisha umuntu muri gusomana ibintu byiza ku bijyanye no gusomana si byose yego noneho noneho tugiye mu gusomana kwiza hmm? Hmm. gusomana kwiza rero wowe ugiye gusoma uwo muri kumwe sheri wawe umudamu wawe hmm? mwegere neza murebe neza mu maso murebe neza mu maso umwegere gahoro umufate eh? umufate hano umwegere umufate hano mu mutwe umwegere gahoro gahoro nawe akwegera gahoro umureba neza gahoro umureba icyoroshye azisha umva nawe ubwiwe mudazayijyamo mu buryo utatekerezaga azaza akwegera nawe nk'uko uri kugenda umukurura gahoro gahoro akwegere aguhereze iminwa hmm? aguha iminwa nurangiza ubanze umuhe kisi yo ku munwa <laughs> eh, numara kubaha kisi yo ku munwa ubwo umwegereza umunwa wawe gahoro witonze witonze witonze icyo gihe we ubwe azibwiriza azane ururimi gahoro gahoro gahoro noneho arugushyirire arugushyire mu kanwa nawe urufate urunyungute gahoro gahoro abana bizaba bimeze neza ikindi kintu cyiza mu gusomana ko iyo umuntu muri gusomana kuko mu busanzwe tuba tumenyereye nyine izo gutanga kisi mu buryo bugiye butandukanye wowe jya ugerageza mu gutanga kisi kwawe ushyiremo udushya hm? ushyiremo udushya twinshi <laughs> kuko habamo amacenga niba mba nkubwiye ngo wowe uza wanze umusome ku munwa eh? numara kumusoma ku munwa gahoro kandi wiyoroheje kuko watangiye umureba gahoro gahoro gahoro gahoro urangije umusoma ku munwa umwegera gahoro witonze aguhereza ururimi abantu utangiye kurunyunguta gahoro ikindi rero nshaka kubabwira ni iki <laughs> ibyo mumajije kubikora ikindi kintu cyiza n'uwegera umuntu ushaka kumusoma kwa kundi nyine wowe wowe ntugatume agutanga ngo aguhereze handi hambere mukuru yewe yabyikoreye noneho wowe mutange sibyo mutange <laughs> mutange umuhereze ururimi urushyiremo mu kanwa ushyiremo gato ntiwihute ngo ushyiremo rwose shyiramo gato umwicishe ipfa gato umwicishe ipfa gato umwicishe ipfa wibuke ko bya bindi bibi twabanje kuvuga nta biri kuri mwebwe wowe mwegere gato mwicisha ipfa urumuhereze <laughs> urumuhereze gahoro witonze witonze witonze noneho ubwiwe umva mwese icyo nzi cyo muzambwira muri komenti ikindi kintu <laughs> ikindi kintu cyiza ushobora gukorana n'umuntu mukundana muba muri kumwe eh? <sighs> uragenda muraryamye se murahagaze muricaye eh? mwegere gato witonze umurebe umuterekere amaso ijambo rya mbere umubwire sheri ndagukunda si byose umubwire sheri ndagukunda nurangiza kumubwira kumubwira ko umukunda azagusubiza ko nawe agukunda umwegere gahoro witonze umusomyi dore icenga rya mbere ruzakora uzamwegere umusome umusome umunwa wo hasi ari ukuntu aguhereza ururimi bikarwanga wowe ufata umunwa wo hasi uwonke hm? gahoro gahoro witonze witonze muri bwa buryo bwiza twese tuzi gahoro gahoro gahoro gahoro nurangiza ikintu nshaka ko uzamukorera <laughs> uzafate umunwa we eh? uwurumeho gato ntuzamubabaze gato cyane umurima gato niyo macenga nyine ndi kubabwira dushobora gukoresha kugira ngo gusomana kwacu kugende neza gato rumiho hmm? gato numara kurumaho gato ariko utamubabaza noneho bizahita biryoha kurushaho ndakubwiza ukuri ko gusomana kwanyu hagati yanyu buri wese azajya yicara akabikumbura ku buryo nta wundi muntu azajya yumva yifuza kwicarana nawe kuba yaba ari kumwe nawe ari wowe gusa azajya aba bayumva ashaka kuba ari kumwe nawe gusomana kwanyumva kuzajya kuba kwiza kurenzaho niba rero ako kantu gakoze dore akandi kantu keza nasanze arirangiza niba uri gusomana n'uwo ukunda ngo umurume ku munwa ho eh, gato gato cyane fata ururimi rwe mu gihe uri kurwonga hari ukuntu rumushyiramo noneho ukarumushyiramo ugasa nkaho uri kumukora segisi mu kanwa <laughs> ukoresheje ururimi ni akandi kantu nako uzaba ubaye nk'uvumbuyeho nyine kagashya kugira ngo azajya akomeza kwibuke muzajye mukomeza mwibuke mwembi ukuntu gusomana kwanyu kwabaryohanye kwabaye kwiza wowe uzabigenze gutya nurangiza gato ururimi rwiwe ko kundi ashaka kurusubizayo eh, ku rurimi rufata nanone gato wange ko arutwara hari ukuntu rufata ukarufatisha amenyo ukanga ko arujyana noneho yakureba gutya mwarebana gutya mu maso ugahita umusekera ugakomeza ukamureba icyoroshye ukamwereka ko rwose byakuryoheye shicyonzi cye nta n'ikindi kintu mu buzima uzumva kiryoshye usibye gusomana kwiza gutyo bakunzi banjye rero nta kintu ntazabahereza nta kintu ntazababwira kereka icyo mutazansaba iki ni icyo ari cyo cyose muzashaka ko mbasobanuriraho ni ukuri nzakibabwira somana rero n'uwo muri kumwe na sheri wawe ntabwo nkubwiye ngo usomane n'umuntu uwo ari we wese sheri wawe fiyanse wawe umugabo wawe niba mufite uburenganzira bwo kuba mwasomana rwose ewana musomane neza igihe icyo ari cyo cyose kandi <laughs> si wiyemera ngo ntabwo ujye uhita ugira santima z'ako zihuse uko gusomana kwiza nimugukora Yesu uzahaguruka aho ngaho watose ururenda rwaje iki kintu mbabwiye mu bunyamuhoze niba kitabaho mu uri gusomana bakundana iki kintu gikunda kubabaho gikunda kubabaho ugahaguruka watase wapfuye ku buryo niriyo muri mwenyine cyangwa se muryamye nk'uko nguko Abana mu coração de Sami tá byihuta byihuta byihuta yego ubwo icyo ibyo bintu mubikore neza kandi mubikurikize icyo nzi cyo ni nzi neza ko bizabashimisha kandi bizabaryohera nukuri gusomana neza bishyura umuntu muri mudu ukumva ijoro ryose ni ukumva yaba wowe mbega ni byiza rero mubikore kandi mubikurikize yemwe bantu bakundana ni ukuri mukundane neza ibi bintu <laughs> ibi bintu uzajya ujya gukora segisi wumve ko mbere yo gukora segisi nta kindi kintu kigushimisha usibye kubanza kuba wasomana n'uwo muri kumwe ndabakunda rero mukore sabusikarayibe ku batarayikora mukore sheya ndabakunda cyane kandi mujye mwandika muri komenti mutubwire ibyo mukeneye byose tubibagezeho mujye mva gusomana kwiza rwose nanjye mbakunda cyane bayi